o então, então, primeiro final já foi feito. É, o final da tartaruga já foi. é Vou ficar Prêmio chat. menos inimigos derrotados.